alloh subhanahu va taolo inson zoti uchun bu dunyoni imtihon dunyosi bu dunyoni xizmat dunyosi qilib yaratdi va bu dunyoni o'zini tark etishimizda o'lim degan imtihonni hayotimizning oxiriga qo'ydi o'lim har qanday insoniyatni har qanday e'tiqoddagi insonning inkor qilolmaydigan haqiqati hisoblanadi aslida eng haqiqiy reja qilinishi kerak bo'lgan e, holat o'lim holati chunki o'limdan qochishni iloji yo'q juda ko'p falsafalar o'lim to'g'risida turli fikrlarni gapirsalarda lekin o'limning aslidan e, qochib qutulolmaslikni hamma birdek e'tiqod qiladi hatto ateist dahriy xudoga iymon keltirmaganman xudo degan narsa yo'q deydigan ateist ham o'limni oldida tizzasi qaltirab rangi oqarib nima qilishi bilmay turadi lekin biz musulmonlar o'limni dunyo hayotidagi imtihondan o'tishda eng oxirgi imtihon savoli deb bilamiz va oxirat hayotining boshlashligidagi ibtidoni eshigi deb bilamiz الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل اسبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل o'lim to'satdan kelishligini bilamiz lekin hech kim qachon kelishini bilmaydi ba'zan cho'loq ot cho'loqlanib cho'loqlanib o uzoq manzilga boradi chopqir ot yarim yo'lda qoladi alloh subhanava taolo bu o'limni bizni dunyoda eslashimiz va bunga doim tayyor turishimiz uchun berkitib qo'ygan sir ekanligini e'lon qilgan qur'oni karimda alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا alloh shunday zotki u sizlar uchun o'limni va hayotni yaratdi degan birinchi o'limni zikr qilgan u olloh shunday zotki o'limni yaratdi val hayata keyin hayotni yaratdi deyapti o'zi vaholanki bizga birinchi hayot keladi bizni dunyodagi yashash imtihonimizda birinchi tiriklik bor keyin o'lim bor nimaga birinchi qur'on o'limni zikr qildi desa dunyodagi haqiqatlar ichida o'limdan haqiqiysi yo'q har qanday rejani tuzing o'lim degan e, ya'ni e, shan o'lim degan holat yetib kelsa rejalaringiz buziladi uyga boraman deyishga ham ulgurmay qoladi vasiyat qilaman deyishga ulgurmay qoladi shuning uchun tayyorgarlik qilish kerak bo'lgan eng katta imtihon dunyo hayotida o'lim